August, August, August, August, August, August, राजा टटिया को जैरिया के बातल तिरिया दांगारी ना बोलली करबा बोली बोलली करबा बोली हो ललना पहले बारी बंगला तो पानावा करबुआ बोलिया बोली हो ललना पहले बारी बंगला तो पानावा करबुआ बोलिया बोली करके जाए भोलल नारनिया के पालनिया भेज बताओ चढ़ के जाए बबो गंजा के मातल राजा डोलवा पनावे डोलवा खेली मनैया मनवा खेली मनैया मनवा हो ललना कौने घड़िया बबुआ जल मले आवा दरनवा पावेली हो ललना कौने घड़िया राम जल आवा दरनवा पावेली हो राम चल जल मले सुमित राजी के लचा मन सो Koi ke barta buala, kita চল চল বদলা বদলিয়া মহলিয়া উঠে সোর